Виж сега, първо сваляш това тук. След това отваряш това така. И тук натискаш Ей това копче. Това е за видео. Значи е така. Така, да. Един път къде ходиш, Борислава? и загубих капачката. Какво? Изгуби капачката на камерата.